Очередная задача и не янь Сетку надо раскрасить в два цвета, так чтобы каждый цвет, область каждого цвета была связана и не содержала квадратиков размером 2 на 2 одного цвета. А, напомню некоторые важные конструкции в данной задаче. А именно, если две соседние клетки одного цвета, а две клетки расположены через одну противоположных цветов, то вот эта клетка не может быть черной. Если она черная, то у нас две соседние, две черные соседствуют по диагонали. Значит, и вот эта клетка должна быть черной, чтобы убрать это соседство. Соответственно, получается квадрат 2 на 2 одного цвета. Значит, вот эта клетка точно не черная. Аналогично здесь. Клетка между цветами. Между клетками разные цвета. Не такая, как эти две, то есть белая. Еще одна такая же фигура. Данная клетка черная. Еще такая же история. Данная клетка белая. Теперь вот угловая клетка белая означает, что вокруг нее крайние клетки. Не все белые, хотя бы одна черная есть. Отмечу ну это так. Из этих двух клеток белых, две соседние белыми быть не могут, хотя бы одна черная. Тоже отмечу это. Аналогично из этих двух белых тоже одна черная есть. Напомню, что <clears throat> важным свойством данной задачи является то, что даже граница сетки разбивается на два цвета связанных. То есть полоса идет одного цвета, потом полоса другого цвета. Только так. Поскольку вот эти три клетки одного цвета, то четвертая не может быть того же цвета, она белая. И теперь мы видим, что вот эти черные клетки должны быть соединены единой линией. То есть все вот эти клетки черные. Дальше, возможно, белую, возможно, также черную. Пока мы этого не знаем, но вот эти белые клетки, они должны как-то выйти отсюда. Сюда они выйти не могут, значит, они продолжают свой путь вот сюда. Области связаны. И дальше они должны выходить только вот так. Три клетки. Четвертая белая, четвертая белая для этих трех. Соседство углом ликвидируем. Три клетки. Белая, белая, белая. Две черные соседним углом должны быть связаны. Три клетки. Белая. Три одноцветные. Белая. Здесь также. Три одноцветные. Белая. Соседство углом. Ликвидируем. Снова три одноцветные. Белая. Соседство углом. Белая. Три одноцветных. Эта клетка выходит. Снова ситуация две одноцветных напротив противоположного цвета. Это клетка черная. Соседство углом также черная три Белое соседство углом белое. Черное, поскольку эти три соседства углом белое. Соседство углом черное. Теперь черные клетки диагонально ограничили вот эту область. Значит, белые должны соединяться. Точно они проходят вот здесь. И дальше они могут пройти только вот по этому узкому коридору, чтобы соединиться с остальными белыми. Так что вот эти все белые клетки, эти белые также соединяются своими. Давайте их соединим линией. Две диагонально соседства становится дальше. Три клетки. Белая. В данном месте допустил ошибку. Две клетки соседнего углом. эта клетка должна быть, точнее вот эта клетка должна быть черной. Ну и теперь вот эти три. Белое соседство углом, белое соседство углом, белое. Черное, чтобы не было 2 на 2. Черное, чтобы не было 2 на 2. Соседство углом и соединение оставшихся белых клеток. Задача решена.